Me llamo Daria Melnik y estudio la ingeniería informática. Ahora estoy muy triste de lo que ahora sucede en Ucrania porque cuando mi gente, gente de mi nación, no puede dormir por la noche porque a nosotros, nuestras ciudades bombean los rusos, a los soldados nos matan y la gente tiene que abandonar sus casas y buscar el refugio al extranjero es la situación muy difícil y complicada y nosotros queremos mucho ah, que esta guerra finalizará. Eh, mi eh, novio tiene eh, su hermano que está aquí y en Rusia los dicen que es una situación, ah, es una operación militar ah, pacífica que ocurre para ayudar a la gente que habla ruso en Ucrania porque ellos son mal parecidos en Ucrania, pero no es la verdad. Ah, yo misma soy de la ciudad, de la región la más grande de que que <clears throat> donde están ah, la gente que habla ruso. Yo misma hablo ruso desde mi nacimiento, ah, en mi vida cotidiana siempre y solo en las universidades, las escuelas, en exámenes, nosotros hablamos en ucraniano. Pero ahora, cuando empezó esta situación, eh, yo empecé a hablar con mi familia, con mis amigos, todo en ucraniano, porque es la lengua de nuestra nacionalidad y nosotros no queremos hablar la lengua que de los ocupantes que nos matan y bombean cada día. Están en Odessa, eh, la ciudad... Em, eh, ahora está bien, pero como según las noticias, ahora aquí cerca de la costa del mar están em, los eh, barcos militares de rusos y que ellos planean ah, desembarcar sus soldados a nuestro país. Eh, pero ahora está normal y no sabemos qué va a ocurrir mañana o en una hora. Es una situación muy terrible. Yo creo mucho en nuestros soldados ucranianos y eh, yo espero cuando ellos van a terminar esta guerra.